вполне себе. слишком быстро. На ютубе видео с Японии смотришь. Угу. Мне тоже такая. Кризис. Ага. Марину Криво, посмотри. И что так быстро едет? обстоятель, блин, со вспышкой.